الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على مدد الدين لا اله الا الله وحده لا شريك له سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا hadirin sidang hmm, lah. jamaah salat maghrib Allah malam ini kita mencoba mengkaji tentang masalah perayaan maulid karena muncul beberapa pertanyaan di tengah masyarakat dan ini wajar muncul karena ini di bulan Rabu Awal pasti munculnya masalah maulid kalau haji munculnya masalah korban nah, ada beberapa persoalan yang menyangkut dengan maulid jadi pertanyaan yang disodorkan yang pertama apa hukum maulid? Sutra hukum maulid. Ini penting. Behe kata maulid ada hukum Cara para hukum kalau dengar dengar kalau tentang mana tentang ngerti hanya ini hukum dia terbaraba benar dasar pertanyaan yang muncul di tengah-tengah masyarakat yang pertama apa hukum maulid sebenarnya harus kita ajukan pertanyaan yang lain apakah maulid atau maulud Datuk di kampung kena nyo 40 bulan maulud. Maulud. Nyo terperlakukan, terlakukan acara perayaan maulid. Maulid. Datuk di kampung kipan kampung turun nak maulud Maulud. Jadi ada dua istilah yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Ada yang mengatakan Maulid ada yang mengatakan maulud yang menjadi pertanyaan apa hukum maulid atau apa hukum maulud kedua pertanyaan itu yang baru ada deku hukum ada deku makna menyau hanan deku makna pasti ada deku hukum cara apa hukum apa arti maulid? Maulid adalah hari kelahiran. Apa makna maulid? Maulid adalah hari kelahi kelahiran. Tapi kalau doktor pertanyaan? Apa hukum hari kelahiran? Tidak ada hukum. Mana hukum hari kelahiran? Ada kena lahir cik? Huruf lahir ke kamu jahit ya, dengan apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis Jadi apa hukum maulid? Berarti pertanyaannya Apa hukum hari kelahiran? Tidak ada hukum Tidak ada hukum hari kelahir Kelahiran Begitu juga pertanyaan yang kedua Apa hukum maulud? Nyumlamnya tak kaji hmm. Minta dekaji nyan pinah Ormas nyan pinah Mahan haidu Berakaku ormas pinah Ilmu ilmu Ormas itu mulai baru dua puluh Yang kedua Apa hukum maulud Nyan baru dia terjawab Apa hukum maulud Nyan apa yang berada pula Puarti maulud Mauludun adalah bayi yang dilahirkan timah pertanyaan ah, apa hukum bayi yang dilahirkan kenapa kalau hai lah Pemana mauludun? Mauludun bayi yang dilahirkan. Pertanyaannya, apa hukum maulud? Berarti apa hukum bayi dilahirkan? Kurang hukum dia Kenapa? Kenapa hukum bayi dilahirkan? Kalau hei, gerak ni tapi iya dia ada bi bu itu eh itu ingat tak tak tak kacau kamu nanti tak teman tau menyasar dia punya akam umat kecuali eh, Pendek kecuali Dapatkah pertanyaan balik Bila mana Naurung ke tantang Maulid berarti ketantang hari kelahiran hari kelahiran kau yang tanda pegahnya maulidnya tanda tua ke Nabi kanya ha, berarti ketantang hari kelahiran Nabi kengkaraya kesan yang kena yang kabudu ha, maulid kuno adalah hari kelahiran Kemudian ada orang yang menantang molek berarti menantang hari kelahirannya Nabi. Tantang. Uro lahir Nabi yang ditantang. Ini karaya kembali. Masalah anak tak kauri demi ulasah reaksi yang menomerah merah reaksi eh, kongkok mulu kan. Tanda yu ulurnya nama salah. Tapi, eh, saya menantang molek berarti saya menantang hari kelahiran Nabi. Ini karaya kembali niat tak payah hadret tak lengkap payah balik ke tepi niat kena punya anak kena lisan terlepak nak cocok nak cocok dengan rumah ron terlepak anak dia pergi ke ron melayu blur lagi di ya betul baik hak tak blur blur rekan hendak dikutra dia tanya Nyok kan buka apa apa kita kopi, roh kita nak dah roh, kita nak dah kau. Nyok buka hatram boleh. Inok mentrol kaki, inok kena inok kau tak temai keluar ni tiba. Ia aja lah. Memang luar tapi aja lah. Hmm, kata. Begitu juga kalau ada orang yang mengatakan saya menantang meluk, luk tantang meluk. Berarti luk luk tantang bayi yang lahir yakni Muhammad bin Abdullah bin Abdul Talib luk tantang. Mengkori. Mengkori tantang bayi lahirnya. Bila lu tantang bayi lahir Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttal, man kau jadi yang pelab lahir bukan. oh. Ya rey masalah. Nyat payah kerja tak boleh kah? Payah balik ke tepi. Masalah hana tak kauri ada mesti kau kau pikir. Nyo melar nyo kan bicara kauri. Masalah hana tak ambil rasa merasa hana telah oh, yukur hana tak pengang menok mira. Ada mesti kau kau pikir. Ini analisis per kata, per kalimat. Baik, kun kok, kun kutanya. Jangan-jangan tahu dia yang berdepan. Saya tantang murid. Tapi saya tantang hari kelahiran Nabi. Bermasalah. Saya tantang maulud. Berarti saya tantang bayi yang lahir. Siapa? Dalam hal ini Muhammad bin Abu Bakar. Saya tantang dia. Yang putera ini. Ya pula, lah. dia lahir baru tantang. Gelam. Dia gelam lahir kat laut masalah itu itu masalah masalah ni ya, kalau pegang mata buka itu kala Profesor Dr. Syed Haji Sirak Ketua itu nyaci pegang tak Profesor bertanya juga kaji apa yang ada pegang di Profesor apa yang ada pegang apa adanya maka kalau pegang mata Profesor Guru ini yang tahu padahal kalimat tak apa kata analisa kata ah. nya tanya apa hukum maulid apa hukum hari kelahiran tidak ada apa hukum maulud berarti apa hukum bayi yang lahir tidak ada hukum baru ada hukum tukar pertanyaan atau balik pertanyaan apa hukum merayakan maulid nya kakenina hukum Berarti apa hukum merayakan hari kelahiran nak? Nyatka kena-kena nak hukum. Begitu juga pertanyaan selanjutnya. Apa hukum merayakan mulut? Nyatka hukum mulut. Berarti apa hukum merayakan hari lahirnya bayi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib? Baliknya Nyatka hukum. Ya, nyatka hukum. Kekanan? ah watai kanan belah dua kerja belah dua ada sebahagian umat Islam memahami hukum secara tekstual tek na lan tek kakena hukum hana metulih yang sarih yang terang yang jelas dalam tek kakena hana hukum kakena hukum nah ha. Ada satu lagi sebahagian umat Islam memahami hukum Islam itu secara konteksual. Tidak hanya dengan lahir teks semata-mata, akan tapi apa yang dikandung oleh sebuah teks itu. Maka terpelakuannya akan terpelak. Ada sebahagian umat Islam memahami hukum Islam secara tekstual. Lagi redaksi lahir teks, boleh yang kemudian hukum. Hana mungkin, teh, Ada yang memahami secara konteksual artinya substansi yang dikandung oleh sebuah teks itu apa itu sebenarnya. Putra pesan-pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah teks itu. Maka dua bicara. Bagi golongan yang memahami hukum Islam secara tekstual, secara teks, perayaan maulid itu atau perayaan maulud itu tidak ada di zaman Nabi. Memang tidak ada perayaan perayaan tidak ada. Ya betul. Tidak ada. Baik dalam periode Makkah selama Nabi berdakwah di Makkah 13 tahun atau dalam periode Madinah selama Nabi berdakwah di Madinah 10 tahun. Berarti selama Nabi berdakwah 23 tahun baik di Makkah maupun di Madinah setelah biasa setelah diangkat jadi rasul tidak ada perayaan Maulid atau tidak ada perayaan Maulid. Dan itu secara zahir kan memang nampak seperti itu. Artinya perbuatan merayakan itu tidak ada di zaman Nabi. Nabi secara lahir namun Nama rupa orang hadi. Kakauri kulo beraya, katari tenda tenda, kata lumo lumo, kata ite ite kulo nak naik, namun Hamun itu baik layak maupun dalam hak ah. secara lahir Maka golongan tekstual tadi tidak ada murid. Benar. Memang itu tidak ada. Tanya yang dipegang Nabi punya sejarah lahir tu Secara zahir teh kadang-kadang hanta kemai yang lagi terang jelas gayu perayu dro nabi hana mongko secara jelas perintah nak mongko yang kedua setelah Rasulullah yang menjabat khalifah Abu Bakar As-Siddiq setelah itu dilanjutkan oleh Umar bin Khattab setelah itu dilanjutkan oleh Utsman bin Affan Setelah itu diajukan oleh Ali bin Abi Talib Setelah itu diajukan oleh Hasan ibnu Ali Setelah itu diajukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan Dan seterusnya sampai Yazid Muawiyah Sampai Daulah Umayyah 95 tahun dilanjutkan dengan Daulah Abasyah Selama 400 tahun Di zaman sahabat Mereka juga tidak merayakan tidak merayakan hari kelahirannya Nabi dan juga tidak merayakan bayi yang lahir itu. Artinya tidak dirayakan, tidak dikumpulkan manusia dari tenda-tenda memberikan makanan perayaan no? tidak sebagaimana yang kita lakukan hari Tidak. Maka atas dasar itulah Kalau ada orang yang mengatakan tidak ada perayaan Maulid, terima. Tidak ada perayaan Maulid yang dilakukan oleh Nabi di Mata. Memang benar. Tidak ada perayaan Maulid yang dilakukan oleh Nabi di Madinah. Benar. Tidak ada perayaan Maulid atau Maulu yang dilakukan oleh para sahabat. Benar. Maka perbuatan yang tidak ada di zaman Nabi dan perbuatan yang tidak ada di zaman sahabat sah saja orang mengatakan itu bid'ah karena yang dimaksudkan dengan bid'ah adalah sebuah perbuatan tidak ada di zaman Nabi dan juga tidak ada di zaman sahabat terimalah sebuah bid'ah itu gimana ini pegang sunnah Hana di zaman Nabi, Hana di zaman sah sahabat kejigiran baik-baik maka menyenang untuk pegang Hana molek kata Hana ini kepun yang pakai ngorinya, kepun yang dalam, yang punya referensi yang lupa, Artinya dia dalam sudut pandang dia seperti itu. Kena, ya? kepun dia patah. kena ya? yang boleh ada patah, haitim yang memang tegur untuk ini, yang dah buat. Haitim yang Jumat, tahu, haitim puasa, haitim bijaka, haitim haji dan kemampuan. Eh. Ha, okay. Ini surah satu firqah atau golongan. Golongan yang kedua mengatakan ada perayaan maulid atau ada perayaan Maulid Dua-duanya itu ada. Alasan yang pertama, ini bagi yang merayakan. Bagi yang merayakan, maka dekatnya yang anak merayakan, Baik dia ya, kalah si orang yang merayakan Katanya yang anak merayakan Tak kena itu dia Kepu dia kam kok me dalam melekat mesti Menanti ditanya yang kata me Kata tak apa Baik dia terik dunia orang lain Hajak melekat mesti me dalam Nyapi baik Yang anak tak kena Baik dia hujat Baik dia kucilkan di tengah-tengah masyarakat Apalagi kita singkirkan Dari perkampungan Baik Yang nak tak kena Beh tengok me dulang la dalung la pah mata ji budak dia tak pula ha me dalung ya bini ah nya pi Kita pada sudut pandang. Bagi yang firqah yang mengatakan tidak ada tadi sudah saya jelaskan. Bagi firqah golongan yang mengatakan ada perayaan Maulid atau ada perayaan Maulud, ini alasannya. Yang pertama, datang salah seorang sahabat menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini alasannya. Kita perlu keluar dulu. Mau duduk. Dia menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada hari Isnin?" Itu hadis sahih. puasa hari Isnin tidak apa tidak kita ragukan. Nah, ya, ditanyakan oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada hari is Isnin?" Rasul menjawab, "Hari Isnin adalah hari aku dilahirkan." Ini jawab Rasul. Artinya apa? lagi hari lahirnya bukan setahun sekali malah setiap minggu sekali tiap minggu Rasul puasa Senin kenapa? Rasul menjawab hari Isnin adalah hari aku dilahirkan ditanya waktu itu tiga Rasul tiga minggu tiga karena itu kalau kira waktu itu tiga minggu Lihat ia peti benar merah berupa. Rasul setiap hari Isnin beliau berpuasa. Kenapa beliau berpuasa? Tanya oleh sahabat. Dijawab oleh Rasul, hari Isnin hari aku dilahirkan. Dan hari Isnin hari aku diwahyukan. Itu hari Isnin. Artinya apa? Rasul setiap Isnin beliau memperingati hari kelahi, kelahirannya. Atau mengingat hari lahir. Hari ini. Atau merayakan dengan cara takarruf mendekatkan diri kepada Allah dengan cara beliau beribadah kepada Allah. Cara itu kan berbeda-beda. Inna Allah wa malaikatahu sesungguhnya Allah Taala dan malaikatnya Allah Taala yusalluna ala nabi. Mereka berselawat kepada Nabi. Bagaimana cara Allah berselawat kepada Nabi? Ya terserah Allah. Cara Bagaimana para malaikat berselawat kepada Nabi? Ya terserah para malaikat ini sama dengan kita. Ya ayyuhalladzina amanu wa orang-orang yang beriman selalu alaihi wasallimu. Kita mesti tahu kibat tadi lagi sallu satu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau ya nabi terserah. Yang jelas setiap hari Isnin Nabi mengingat hari kelahirannya, Nabi memperingati hari kelahirannya atau Nabi merayakan hari kelahirannya. Dengan apa? Dengan puasa. Puasa itu apa? puasa itu takarut mendekatkan diri kepada Allah atau puasa itu adalah ibadah. Timbul pertanyaan, apakah ibadah yang ada di dunia ini hanya puasa doang? Lain bukan ibadah. Berselawat, bukankah itu ibadah? Ibadah. Membaca Al-Quran, bukankah itu ibadah? Berkumpul kita berzikir, bukankah itu ibadah? Semua itu ibadah. Dan semua itu adalah takarub mendekatkan diri kepada Allah. Maka saya sampaikan tadi, orang yang memahami hukum Islam secara konteksual, substansi yang dikandung daripada jawaban Nabi, itu penuh dengan hikmah. Oh, tapi kayaknya ibadah puasa betul. Mesti tak ingat tak peringati oleh Nabi dan sahur tak baca Quran. Apakah baca Quran itu bukan ibadah? Tak ingat urah lahir Nabi tetap tahu urah kemudian berselawat pada Rasulullah. Apakah berselawat itu bukan ibadah? Tetap tahu urah lahir Nabi dan tetap tahu niatim dan jokpen hidup apa. Jokpen kan niatim. Ya kan ada yang berjika. Yang keluh letoh ya. Wai Nabi menang kelakukan niatim. Apakah itu bukan ibadah? Dia belah kongkot, dia belah mana-mana, tak bungkuh-bungkuh, tak ajak ke tetangga orang Apakah itu bukan ibadah? kita berikan kepada anak yatim apakah itu bukan ibadah semuanya itu ibadah semuanya itu dalam rangka takarrub ilallah mendekatkan diri kepada Allah siapa bilang memberikan makanan anak yatim bukan ibadah memberikan sedekah anak yatim bukan ibadah memberikan makanan kepada tetangga kerabat bukan ibadah ibadah tapi dipahami secara bukan lagi secara tekstual nyentak akan tetapi memahami secara konteksual berarti Nabi memperingati hari lahirnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu bukan hanya puasa doa. Ka kamu kok cikre. Berarti nak laku Nabi. Maka bagi bulan yang nak laku beda ha kita nyam. Nyam sinya. BO betul mesinya. Kramuan. BO betul ke karena sinyalnya mio kerang rumah kata bu yang kedua mati api pun mata pelaku tajak tajak kenang peristiwa lahir nabi putih api pun pakai nak beli udik tiga putih api pun nak ulang tahun kemudian nah putih api pun tak peringati muncul pertanyaan Apakah Nabi pernah melakukan puasa Ashura? Jawabannya pernah. punya jangan Nabi itu berlaku, gimana berlaku dia puasa Ashura? Apakah kita pernah melakukan puasa Ashura? Pernah. Soyuk Nabi. Kenapa Nabi setiap bulan Ashura beliau berpuasa? Artinya setiap 10 Muharram beliau berpuasa. bahkan sampai memerintahkan kepada umatnya. Kerja kita nyopi kura sepuluh muharam tak puasa kerja. Kerja. Di Nabi pergi kerja tak puasa. <coughs> Ditanyakan oleh sahabat pada Rasulullah saw. Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada sepuluh muharram? dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 10 Muharram itu Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun artinya Rasulullah bersyukur kepada Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun merasa senang gembira ekspresi yang dilakukan oleh Rasul dengan cara takarub bila Allah mendekatkan diri kepada Allah Pati puluh muharamnya. selamat Musa tenggelam Fir'un mensyukuri ini pada Daripada retuh-retuh Pertama Yang kedua apa tahun depan saya akan mengambil dua dua hari. sepuluh Ashura dan Tisna Taswa. Supaya tidak sama dengan puasa Yahudi. Menandakan tahun depan juga Nabi mengulang kembali. Walaupun tahun depannya Nabi wafat. Artinya apa? Bukan sekali dalam hidupnya setiap tahun Nabi memperingatinya. Menunya Nabi memperingati selamatnya Nabi Musa tenggelamnya Firaun. Kenapa kita tidak memperingati? lahirnya Nabi, selamatnya Nabi daripada kepungan orang orang Quraisy daripada lemparan batu Abu Lahab dan Abu Jahal. Itu ya Madinah, itu ya Makkah, gedung gede Madinah. Nyan lahir hanya ada syukuri. Siapa lagi yang harus kita syukuri? Tapi kata yang ilmu penuh syukur, nikmat yang paling besar, dan nikmat paling besar, nikmat iman dan nikmat is salah itu. ke bakal mai sembah. Di tiung tai gantung mina siung tai semak ke baju. Lagi tanya gantung cuma kaya berapa. Antai matang bibi tanya. Semak baju. Mak pandai teman ni mai mak. Pandai teman ni mai jelah. Tandanya hana lahir Muhammad. Justru nikmat yang paling besar adalah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Munyo hana lahirnya syahadah ni mai mak. Hana ni mai jelah. Mak sorayo ni mai mak ni mai ni mai lahir Nabi mendung nara yang iman hana disyukuri mundung Nabi mandang selamat Nabi Musa tenggelamnya Firaun disyukur syukuri ini kita gubernur Nabi kita ya kita yang lebih tahu ni kan gubernur eh? tiap tahun puasa syurah nak takut Ila nak puasa syurah aku, ilohan nak kena puasa dua kau ni ku Karena umat pun tinggal dengan telur ni, kena tiap tu Ternyata Nabi tahun depan saya akan berpuasa bukan hanya satu hari tambah hari kasut. Soal berarti Jangan nanda aku. Ya. Nyek draw kita ya Makanya yang memahami hukum Islam secara konteksual artinya secara lahir teks tidak ditemukan tapi dikaji, dipahami, dianalisis rupanya ini substansi yang dikandung sehingga dia menemukan dalil yang ketiga mentaprayu Nabi terpegah ke Nabi yang mulia Nabi yang terpercaya terbaca sirah Nabawiyah terpegah ke Nabi bagaikan matahari yang menyinari bumi dan puja Nabi bukankah itu bid'ah kan pertanyaan yang bertanya tanya hai dah pujuk nabi dah perayuk nabi dah pegah nabi jujur al amin dah percaya segala macam dah pegah itu nur merupakan syahaya anta syamsur anta badrul engkau matahari segala macam bukankah itu bid'ah membesarkan orang lain kemana pemahaman hai kenyang ditanya ada orang mulut ada tamat, ada tamat selawat, ada puja-puja Nabi di Nasah, di Masjid, membaca sirah Nabawiyah analisis. Pada satu hari kami salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia membaca syair putra syair yang baca syair memuji Rasulullah mengagung-agung Rasulullah menyampaikan keindahan-keindahan sifat Rasulullah sampaikan Rasulullah mendengar apakah bisa Rasul mendengar apakah Rasul itu marah Bukan Rasulullah pun aku kain kedua piyo. Baik kau punya punya lu, baik kau buah bulu. Apakah Rasul marah? Ini analisis. Bisa semua menasa di Aceh, semua masih di Aceh membaca sirah nabawiyah, membaca sawat berta, Kenya dengan cara. Seandainya orangnya udah nabi betul, pun pengen di arah matanya orang ada betul piyo hanya bina dipucuk lalu terbang terbang, mereka gelek demo dengan mereka. Lihat di saat Kaab baca Di saat Kaab membaca syair Memuji-muji Rasulullah Menyanyi-nyanyi Rasulullah Rasul tersenyum Analisis yang pertama Kalau Rasul tersenyum Marah atau senang? Betulah cok pimpulan Banyak salah cok pimpulan secara ilmu psikologi salah itu Ilmu psikologi menyuruh senang Tanya rumah yang menyala tenang Itu dia buku muka Udah kira muka dulu Rumah itu senang menyembuhkan perlu mual betul betul lagi rimu tu tidak mati pang itu berarti naik itu ilmu psikologi ilmu jiwa nggak bisa disembunyikan apa yang ada dalam hati begitulah yang lahir di wajah ilmu psikolog dan ada kuliah ilmu psikolog kesetiaan Nah, itu logikanya. Tapi kalian banyak pelak itu loh. Berarti hanya mandai jiwa tanya. Tapi kalian banyak pelak itu yang lain. Ia hanya mandai tanya. Secara sekolah dia tahu tu. Berarti nyawa hanya man, maka buka hanya man. Tapi punya nyawa nyaman, buka nyaman. Karena putra yang nampak putra yang nari sini. Lagi ia teruah menjadi pak teruah. Putra itu dia kita mengkopi. Berarti lampu ciri itu nama domi kita. Pak teruah putra itu dia susu. Lampu ciri berarti lampu ciri putra susu. Kan seperti itu. Dia nak tanya kan? Terpenawan. <laughs> Balik betul. Di saat kaab menganjung-anjung Rasulullah, ha, menganjung-anjung Rasulullah, Rasul tersenyum, berkata hadis takrir ketetapan Rasulullah, pengakuan Rasulullah sama seperti sholat dua rakaat setelah itu. Rasul tak pernah melakukan itu. Bukan Rasul yang melakukan. Siapa yang melakukan? Bila Setelah bila berwudu dia sholat dua rakaat. Rasul menanyakan, Bila apa yang kau lakukan itu? Dijawab oleh Bilal, sholat ba'diyah itu ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Sadar. Yang pertama beliau tidak marah, beliau senyum. Apa hadiahnya? Kain selimut yang dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kain selimut itu bergaris-garis maka namanya burda. Kain selimut itulah yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kepada Kaab. Mesti orangnya bertanya nak dua, dan hirau. Lom jira atau nyosi A nyosi B. Si A naik ke tepi, di si B dia sanyu sanyu Rasulullah. Kemudian Rasulullah tersenyum, kemudian Rasulullah memberikan keistimewaan kepadanya. Nyesal yang bahagia, putihnya putihnya. Siapa yang merasa bahagia? Keistimewaan Rasulullah diberikan kepada kita. Nyen hana yumpeng, sabote, sabot liu. Sampai hari ini masih disimpan itu di Turki itu. Istanbul, simpan itu, entokan ke penunggang muka katanya wala ngeen dañoo dëgg kaale mu ak paam bi mais dañoo ñe daw lépp tu kay si mu tan son ba sangat bu harka sangat bu paana ak ak dañ kan ji jaag top le bi ñaar so wa i jaag li mo tu mo ku le de ki jokk ji man na nakal sa tang rasulullah ba hat ya rasulullah ke ne pas pikiran ci tan da sun wax ci ko ba ka han tek ji ya ko ñaar ke to li le ko le ka bengih hasumah kemudian gecok cairnya gepih atau jing kepecrok senang hasumah bahagia hasumah ah, ini berarti kan kadang-kadang ada yang perbuatan itu tidak ada di zaman Nabi tapi harus kita lakukan contoh Al-Quran di zaman Rasul Al-Quran Karena beliau Tuhan Al-Quran di zaman Rasul Itu ditulis di pelepah kurma Pada kulit binatang Tulang belulang Batu-batuan Ini kulit Bapak-bapak Gunung darat dan kebir bapak nyo mesti nyo punya merempok menggunakan batai darah di batai darah itu mesti nyo ada Nanti itu be bina batai darah yang gunang darat ke kan batai bina gunang darat. Nanti itu be nyo merempok mesti nyo di kele gunang arah gunang batai nya batai nyo mesti nyo ada raya ji peti mami nyo bina di tinang ketulih ayat Quran ada telak mampu ngambeko mesti jabo sekret ngambeko mantang patah mata beko kamu di eh berhenti di hotel di samping Masjid Haram dengan lakukan perluasan antara perhenti tempat antara Sa'i, antara Safa dan Marwah dengan tempat perluasan. Icatok lebih kau dan yang urat mata icatoknya. Tu benorka, tu benorka. Sampai berkah dengan yang wajib mata icatok tu benorka. Yang bantu benda, yang kena benda, bah benda kulit dan tak. Apakah Al-Quran di zaman Rasul sudah dibukukan dalam bentuk satu mushaf kau ditulis dia kenyo, selagi Tuhan kenyo. Kau dalam satu musa. Tidak. Ya. Ini yang aku suka saja dah. Hang lupa ni ya. Baik fikir Quran sama Rasul sudah ada seperti ini. Tidak ada itu. Tidak ada itu. Al-Quran di zaman Rasul tidak dibukukan dalam bentuk satu mustahab. Sampai Rasul wafat. Setelah Rasul wafat yang menjabat khalifah siapa? Abu Bakar As-Siddiq karena Nabi wafat ka timo urun-urun ketik oleh dia jaro saya sebagai rasul eh karena Nabi wafat karena dia dia jaro gado nah Nabi ada akan di mana siang mana mana petang dia jaro siang pada tiga ibu yang mana siang lalu dua kedua video jaro setelah Rasul wafat muncul yang kedua orang enggan bayar zakat kepada pihak Muhammad kepada dua PR dua bekas yang ketiga, muncul persoalan yang ketiga. Apa persoalan yang ketiga? Keputa ikut agama Nabi Muhammad. Keputa ikut agama Muhammad. Muhammad akan mati. Kembali kepada agama Nabi Muhammad. Itu kelompok murtad. Tiga PR itu diselesaikan oleh Hubaka. Perang tersebut dinamakan dengan perang rindah. Perang orang murtad. Eka eh, murtad ke Nabi. Kan murtad anak bojok. Kan murtad kembali kepada agama Nabi Muhammad. Perang namanya, perang itu namanya perang Rita. Di mana terjadi? Yamama? Maka ada yang menyebutkan perang itu perang Yamah, Dalam peperangan tersebut, 70 orang hafid yang menghafal Al-Quran wafat 70 orang itu syahid dalam sejarah ada yang mengatakan 73, 75 terserah, terserah riwayat yang jelas tidak kurang mereka itu syahid. Siapa yang syahid? Orang yang menerima langsung Al-Quran dari mulut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tanya orang terima maku imam dan imam bagi cakap Ira dicoba lo bila paling cok nak Tapi mereka hafal Al-Quran yang keluar dari mulut Rasulullah. Rasulullah dimana ambil sama Jibril. Jibril mana? Lahumah. Jelas. Dan Al-Quran yang kita dapat ini yang kepih bahaya yang penting bahaya ayat yang bertungkat kira-kira yang ayat yang mengancam ibu mereka itu syahid di saat mereka telah syahid setelah perang itu gundah hati Umar bin Khattab Umar berkata itu orang yang berpikir jauh ke depan itu jauh ke depan dan pernyataan beliau didukung oleh Wahyu Umar berkata menjumpai Abu Bakar Siddiq. Wahai Abu Bakar Siddiq. Kalau Al-Quran kita biarkan pada pelepah kurma, pelepah kurma akan hancur. Kita biarkan Al-Quran tertulis pada batu-batuan, batu-batuan satu saat akan hancur. Kita biarkan Al-Quran tertulis pada tulang belulang, tulang belulang itu pun akan hancur. Dan kalaupun kita biarkan Al-Quran pada orang-orang yang menghafal Al-Quran, mereka itu telah syahid. Tidak Abu Bakar Maka mohon Al-Quran itu dibukukan dalam bentuk satu mushaf Itu usulan Umar bin Khattab Kalau tidak Al-Quran hanya tinggal nama Al-Quran ini tinggal nama Pakai nama kita Bapak Tai Kami Ibu Pelipuk ke rumah Mereka ada hatu Pelipuk ke rumah Mereka eh. ada Bapak ada Bapak ada Bapak ada Bapak ada Bapak ada Bapak ada ada Bapak ada maka mohon Al-Quran itu dibukukan dalam bentuk satu musaf itu usulan Umar bin bin Khattab ke kepada siapa? kepada Abu Bakar Siddiq apa jawab Abu Bakar Siddiq? wahai Umar, saya tidak berani perbuatan itu tidak pernah menyelamatkan petunjuk ini. Kalau tidak al itu hanya tinggal nama. Akhirnya diterima. Dipanggillah tim tujuh orang masuk State bin Sabit tim penulis tulis dalam bentuk satu musnad. Artinya apa? Al-Quran dibukukan dalam bentuk satu musnad itu tidak pernah terjadi di zaman Rasul. Apakah sesuatu yang tidak pernah terjadi di zaman Rasul? Apakah boleh dilakukan? Kalau memang membutuhkan, Bukan hanya sekadar boleh, wajib. Pembukuan Al-Quran dalam buku satu musnah itu bukan hanya boleh, wajib. Kalau tidak, Islam yang dengan nama. Berarti Imam As-Sayuti membagi bid'ah itu bukan hanya balalah sesat. Bukan hanya mukarah muka. Bukan hanya bid'ah haram, haram. Bukan hanya bid'ah kabihah, bid'ah yang keji. Bukan hanya bid'ah masmumah yang tercela. Imam As-Sayuti membagi bid'ah itu kepada lima. Ada bid'ah yang pertama bid'ah wajib. Bid'ah tapi wajib. pembukaan Al-Quran. Itu bid'ah. Tidak ada di zaman Rasul. Tapi itu wajib. Kalau tidak lakukan Islam dari kalam. Itu bid'ah. Tapi wajib. Yang kedua. Al-Quran di zaman Rasul tidak ada baris. Baris patah. ada hati baris A. Bari kisrah ada di yubarehi bari tuma ada cipa bareu a i u tidak ada tidak ada titik nun dia ke sabo titik ba de miyu sabo titik ta dia ke dua titik ya de miyu dua titik ha ana titik kha dia ke sabo titik cim di bawah satu titik tidak ada titik titik itu sin ana ha titik shen dia ke sabo titik tidak ada titik titik itu di zaman rasul tidak ada mulai periode Makkah sampai periode Madinah sampai beliau wafat di zaman Abu Bakar juga tidak ada di zaman Umar bin Khattab juga tidak ada di zaman Utsman bin Affan pun yang telah ditulis Al-Quran kembali dalam bentuk satu huruf yang di dengan bahasa Quraisy juga tidak ada tidak ada kapan baris itu ada kapan dia itu itu kemudian itu jauh itu setelah Rasul wafat Artinya apa? Kalau memang hari ini kita tidak mau menerima sesuatu yang tidak ada di zaman Rasul, tidak ada di zaman Abu Bakar, tidak ada di zaman Umar bin Khattab, tidak ada di zaman Utsman bin Affan. Kalau hari ini kita sepakat untuk tolak, tolaklah baris Al-Qur'an dan tolaklah titik-titik dalam Al-Qur'an. Semua hilangkan itu karena itu bina. Jauh Quran yang mendung li barik duk na barai mata alif lam mim alama arabia kita tengok alif lam mim mata baca alama na lah barai galak tadi galau tadi bayangkan kita kita kita hilangkan nun pat beda dengan ba ta pat beda dengan ya dua anak kita ha ana kita Jim di bawah satu kita ha di atas satu kita kan. tapi nak kita putra kita yang tuha pujin tuha tu yang nama tak kalah pada baca pada dia mana Kalau memang kita komit dan konsisten dengan sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi harus kita bumi hanguskan. Hanguskan semua titik dan baris Al-Quran karena itu juga tidak ada di zaman Nabi dan juga tidak ada di zaman Abu umat Umar, Usman, dan sebagainya. Itu jauh kemudian berwadah. Maka tidak terlalu dengan terlalu ekstrem. Maka saya katakan sesuatu hukum itu Kalau dipahami secara tekstual, lahir tek, begini lahirnya. Kalau hukum itu dipahami secara konteksual, substansi yang dikandung, begini hukumnya. Maulid itu tidak ada di zaman Nabi, sinyal-sinyal itu ada. Atas dasar itulah mereka merayakan itu. Itu bid'ah, tapi bid'ah itu wah. wajib. Kedhari kan wajib kepada hukum ah wajib pun kita Quran apalagi baca rekat tanya oh, baca kami rekat tanya baca pun ada pun duduk orang tu ulang yang alam duduk dari depan bawa arah ke dalam rumah dan nyawa di pepe ajar juga kajar tengah itu main tinggal 4 lebih apa beda pertama Dutuh hati-hati dan tetap kakak sahib kari sahib muslim senyap dan termizi nasa ibn majah Hal merupa syahana Ini merupa Apakah hadis kau lifi yang ditakris kelima jam Mana merupa syahana Maka terawih tiap malam yang kita lakukan hari ini Mulai malam satu ramadan sampai dengan 30 Itu juga bid'ah Karena memang Rasul tidak pernah melakukan terawih selama Dari satu ramadan sampai dengan 30 Rasul terawih hanya tiga malam Malam pertama itu pun bukan malam pertama Ramadan. Ada air riwayat waktu itu. Malam kedua, malam ketiga, malam keempat Rasul tidak lagi keluar. Hanya tiga malam. Kalau memang kita komit dan konsisten, saya akan melakukan apa yang bukan Rasul. Maka lakukanlah terawih setiap Ramadan itu hanya tiga malam. Tiga malam, tak usah lebih. Karena kalaupun lebih tidak pernah melakukan oleh Rasulullah SAW. Bila orang kukuh punya lagu Nabi Kau tu kat kukuh terawai Saya malam tak banyak nak wajib Dia ada yang terukuh nak dekat dia Terawai ni Ika mau duduk bayi Sama terawai saya malam kan, tak Yang tuk pintu pintu Ia ya, dia duduk ke kopi ke roh Hanya terawai kan nak Ika lagi sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi Salah Baik tu pakai naik Inilah Imam Asyuti mengatakan ada bidang sunat itu bidang terawih ki katra ñu def ka ada def kay doon na malam nak kawé lagi malam sampai fa def ko pande me ba ko ran rambi ko ba ko haba pande ñu kan ci assalamu alaykum wa